assalomu alaykum darsimiz qatnashchilari sizlar bilan bugungi darsda e, tom mavzusini o'tamiz o'tgan safar e, polni o'tgandik endi tom e, tom ham o'sha ribbon panel arxitektura bo'limida davom etib ketaveramiz ruf inglizchada mana tom buni tushuntirish uchun hozir sizlar bilan kel oddiy rektangl shaklidagi bir devor chizib olsak oddiy tipovoy devorda telik mana mana bunaqa to'rtburchak devor mana shuni ustiga tom quramiz hozir bu devorlarimiz birinchi qavatdan mm, ikkinchi qavatgacha emas ya'ni birinchi qavatdan ikkinchi qavatda belgilanmagan tugash e, qismi uni biz ikkinchi qavatgacha qilib qo'yamiz mana ikkinchi qavatgacha bo'ldi endi tomni e, chizishni e, ikki xil usulni ko'rsataman sizlarga birinchi usul mana tomni o'zi mana tagidagi strelkaga bossalaring chiqib keladi turlari prints roof by footprint ya'ni e, o'sha oddiy biz o'rgangan tomni e, ko'rinish bo'yicha chizib beradi o'sha e, konvert uslubida yoki boshqacha uslubda umuman odatda ko'rib yurgan tomlarimizni revit o'zi andisida bo'lgan tom shaklida chizib beradi buni bosadigan bo'lsak mana bizdan so'raydi qaysi qavatga chizmoqchisan endi bizni hozir levellarimiz bir bilan ikki bor ya'ni birinchi qavat ikkinchi qavat poli bor biz endi tom birinchi qavatga emas albatta ikkinchi qavatga chizamiz. shuning uchun mana eng tepadagisini o'zi avtomatik ko'rsatib beryapti ikkida qoladi va yesni bosib yuborsak mana ikkinchi qavatga mana mana bitta yozib qo'ygan base level ya'ni e, chizish nuqtasi chizish e, qavati o'sha tomni endi o'sha xuddi pol kabi bir xil bu ham mana o'sha chizish uslublari mavjud endi polda biz mana pikni o'rgan pik vols o'rgangan ekan devor orqali chizish tomni ham xuddi shunday devor orqali chiziladi chizsa yaxshiroq maqsadga muvofiq bo'ladi o'zi mana olgan bu anaqani devorlarni belgilab chiqamiz ya'ni mana shu devorlarga chizib ber deb hozir endi bu ichik devorni ichki qismiga bo'lib qoldi biz uni e, tashqi qismiga o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi chunki devor e, chunki tom tashqi qismga chiziladi endi shunaqa chizib turib e, oddiy usulda ko'rsatib beraman shundoq belgilab yuborsak mana hozir tom chizildi e, buni biz e, mana uch o'lchamli chizmadan ko'rishimiz mumkin o'zi o'zi xohlagan ya'ni kiritilgan razmerlar bo'yicha konvert uslubda chizdi endi buni biz xohlagan holatda o'zgartirishimiz mumkin masalan bossak konvertni tepasini banaroq yoki pastroq qilib olishimiz mumkin strelka orqali endi hozir tile musga o'tib tushunarliroq bo'lishi uchun tushuntirish osonroq bo'lishi uchun ikki xil ko'rinish mana plan va uch o'lchamli ko'rinishda ho'p bu uch o'lchamli bu plan endi buni bosib turib xuddi pol kabi devor kabi yoki o'zgartirish mumkin edit type mana hozir o'zgar o'zgartirish holatida turibdi va boya aytib ketishimdan chiqibdi tomni chizayotganda xuddi devor yoki pol kabi uni ham har xil materialda turlari bor qalinligi materiali bo'yicha buni keyin amaliyot darslarimizda ya'ni e, ko'rib ketamiz hozir mana oddiy generik to'rt yuz millimetrli e, tom bo'yicha o'rgataman ho'p oddiy tom endi buni o'zgartirganimizda bizda aytaylik tom hozir devorni shundoq ustiga chizildi buni aytaylik o'z odatda tomlar e, qanchadir masofada devordan qochadi o'sha e, yomg'ir suvidan devorni himoya qilishlik uchun uni hammasini belgilasak mana o'sha tepada bizda mm, har xil nastroykalar kelib chiqadi bu nastroykalar properties bo'limida ham mavjud masalan overhang mana bu yoqda ham overhang nol nol turibdi bu boya aytganimdek devordan qochishi mana mana buni devordan qochish qanchadir hozir nol turibdi devor shundoq ustida agar aytaylik yarim metr qochsam ya'ni besh yuz millimetr qochib enter shundoq bosib yuborsam mana bu yoqda ham propertisda ham yozib xohlasak mana bu yoqdan o'zgartirish o'zgartirish ham mumkin olti yuz masalan mana apply bosildi mana olti yuzga aylandi bu yog'i ham bu yog'i ham mana olti yuz devordan qochdi tashqariga endi okeyni bosadigan bo'lsak mana 3 da ko'rish mumkin endi real hayotdagi tomga biroz o'xshadi endi buni o'zimiz xohlagan holatga olib kelishimiz mumkin masalan bu yerda konvert turibdi yo'q konvert emas uchburchak yopmoqchiman tomni deyish mumkin bu qayerdan bo'ladi buni yana shu edit print e, edit footprint deb bosiladi ya'ni tomni o'zgartirish yoki xuddi pol kabi ikki marta ustiga bossak ham mana o'zi boyagi edit footprintni ya'ni o'zgartirish buyurtmani to'g'ridan to'g'ri oladi ko'rib turgansizlar mana bitta uchburchak shakldagi e, ya'ni og'ish burchagini ko'rsatib beruvchi bizga belgilar bu e, boya aytganimdek konvertni har bir e, qismini og'ish darajasini ya'ni gradusda ko'rsatib beradi masalan hozir bu har bir buni biz har bir chiziq tomni har bir chizig'i uchun o'zgartirish mumkin masalan hammasi mana o'ttiz gradus yigirma ikki sakkiz gradus o'zi birinchi qo'yganda hammasi o'ttiz gradus bo'lgan boyagi strelkasini ushlab pastga tepaga tortganim uchun bu taraflar o'zgarib ketgan yigirma ikki sakson bir yigirma ikki sakson bir bu yoqda esa o'ttiz buni xohlagancha o'zgartirish mumkin yoki bo'lmasa umuman o'chirib qo'yish ham mumkin hammasini belgilaymiz to'rttalasini ham E, boyagi og'ish burchagi belgilandi bu o'zi og'ish burchagi nima degani bizda define slope degani ya'ni define slope belgilab beradi o'sha narsani og'ish hozir galchkani olib tashlaydigan bo'lsa mana o'chdi endi bu tom tekis bo'lib qoldi ya'ni og'ish burchagi nolga teng mana bosadigan bo'lsa mana sizga tekis qilib yopib beradi tomni ho'p endi buni uch burchak qilib yopmoqchiman masalan e, mana mana bunaqa qilib uch burchak qilib yopmoqchiman bu qanday bo'ladi bosaman edit footprint o'zgartirish e, uch burchak qilib yopishim uchun menda hozir mana bu va mana bu qismlarda e, define slope yoniq turish kerak mana bu ikkita qismida esa ochiq turishi kerak shunda e, mana bu ikkita joyda uch burchak e, ya'ni og'ish burchagi mavjud bo'ladi nolga emas biron bir gradusga e, ega bo'ladi bu yoqda nolga teng bo'lib turadi belgilayman belgilayman ikkalasi birdan belgilandi ya'ni oldingi darsda o'tgandim ikkalasini birdan belgilash uchun kontrol bilan klaviaturada kontrol tugmasi orqali belgilanadi birinchisini bosdim belgilandi agar ikkinchisi shundoq bosadigan bo'lsam birinchisidan qo'yib yuborib turib ikkinchisini belgilaydi ikkalasini ham belgilashim uchun bosaman va ikkinchisini belgilash uchun kontrol bosaman o'zi kontrol bosganda plyus e, o'sha sichqonchani belgisi yonida plyus soni plyus belgisi paydo bo'ladi bu yana o'sha element qo'shmoqchiman bunga degan ma'noni aytadi mana bosadigan bo'lsam bu ham belgilandi ikkita chiziq hozir ikkita element belgilandi o'sha ikkita element uchun men defines slopni yoqib qo'yaman mana define slope ikkalasi uchun yoniq turibdi bular uchun o'chiq turibdi shunda cho'pchak hosil bo'ladi bizda endi buni biz o'sha gradusni ham qo'lda kiritishimiz mumkin bosadigan bo'lsam boyagi yigirma ikki sakson bir yo'q yigirma ikki sakson bir emas o'ttiz gradus bo'lsin deymiz mana o'ttiz gradus endi bu ham bir xil bo'lishi kerak bo'lmasam tomxunik ko'rinib qoladi o'ttiz endi ganskani bosadigan bo'lsa mana biz o'ylagan boyagi uchburchak tom hosil bo'ldi endi bu yog'i ochiq turibdi bekitib yuborish iloji bormi deydigan bo'lsak qanday bo'ladi u tomlar ya'ni buni nima bilan bekitamiz albatta devorni qolgan qismi bilan bekitiladi shuning uchun devorlar biz devorlar belgilab chiqiladi mana attach degan narsa bor attach degani o'zi qo'shish ya'ni tom bilan ikkalasini e, orasini berkitib yuborish degan degani shuning uchun hamma devorni belgilab chiqaman kontrol bilan boya tushuntirganimdek bir yana kontrol bosaman ikki yana kontrol bosaman uch boyagi mana bilan birinchi bosganimdan to'rt to'rtta devor belgilandi endi attach bu attach top base top yoki base bosadigan bo'lsam so'raydi nima bilan birlashtirmoqchisan tomlarni attach qilmoqchisan nima bilan tom bilan mana bu tom bilan o'shani ustiga sichqonchani shundoq bosib yuborsa mana o'zi ochiq joylarni topib Э, revit o'zi aqli bilan mana shu joylarni bekitib beradi tom bilan devor o'rtasidagi ochiq joylarni bekitadi mana endi ho'p tushuntirdik buni endi nima endi kelinglar tomni keyingi uslubda o'rnatish hozir biz e, mana arxitektura bo'limidagi tomda roof by footprint orqali ya'ni ya'ni Revit o'zida mavjud bo'lgan andazada o'zi mavjud bo'lgan odatda biz ko'rib ko'zimiz bilan ko'rib yurgan tomni qurishni o'rgandik endi biz tomni keyingisi roof by extrusion ya'ni e, qo'lda yasab olish mana o'zi chizib ham qo'ygan bu yoqda qo'lda o'zimizga kerakli bo'lgan tomni chizib olishimiz ham mumkin buni o'chirib tashlaymiz o'chirganimizda boyagi bizga bergan qismi ham birdaniga e, o'chib ketadi buning uchun bizga hozir nima kerak buning uchun bizga elevationdan ko'rinish lozim sababi e, extrusion orqali chizganimizda tomni e, qo'lda chizamiz shuning uchun elevationda ya'ni e, tarzdan qarab chizsak bizga osonroq bo'ladi shuning uchun biron bir tarzni ochamiz aytaylik mana mana shunaqa tarz bo'lsin ya'ni yo bunaqasi bo'lsin mana shimol kerak ya'ni shimolga qarab turgan yo'q yaxshisi bizga mana mana bunaqa tars kerak bu bizda sharqqa qarab turgan ya'ni istga istni ochamiz ist ochildi endi 3d bu yoqda qolib ketdi shuning uchun 3 dni ham qo'yib olish uchun plan kerak emas hozir o'chirib tashlaymiz tile yuzga kiramiz shunda 3d bilan bizda mana 3d ko'rinish bilan bizda mana ist ya'ni sharqqa qarash elevationimiz ochildi ho'p endi aktiv turan bo'limidagi tomga kiramiz tomda ikkinchisi ya'ni roof by extrusion qo'lda yasash bosamiz bizdan so'raydi qo'lda yasamoqchisan qaysi e, yuzaga yuza orqali o'zi reytda qo'lda yasamoqchi bo'lsa nimadir yuza orqali yasaladi mana mana bu devor mana bu element ya'ni bizda sharq tomondan ko'rinib turgan element orqali yasamoqchiman okeyni bosib turib o'sha elementni belgilaymiz mana belgilandi bu bu bilan birga uni narigi tomondagi devor ham belgilanadi ya'ni mana shu yuzani to'g'risida joylashgan hamma element birdan belgilanadi ya'ni endi so'rayapti belgilab olindik e, yuzani belgilab oldik endi tomni qaysi e, qavatga qo'ymoqchi ikkinchi qavatga albatta eng tepa qismga e, offset bu o'sha ikkinchi qavatdan bilan tomni orasidagi masofa bizda joy qolmasligi kerak nolga teng okey bo'ldi endi e, mana har xil chiziqlar orqali chizish mumkin o'sha biz oldingi darslarda ko'rgan chiziqlar aytaylik tomimizni e, shakli bunaqa e, ko'rinishga ega bo'lsin mana bundoq bundoq bunaqa mana shunaqa tom uch o'lchamlidan endi hozir galskan bosadigan bo'lsam bu o'sha boya belgilab olgan yuzadan ikkita mana bu devor bilan bu devor belgilanuvdi boya mana sharhdan ko'rinish bosganimda e, o'sha birinchi devor bilan ikkinchi devorgacha bo'lgan masofa ichida mana shu e, modelni hosil qilib beradi tomni modelini mana mana shunaqa ko'rinish xuddi boyagidek bunda ham e, devor bilan tom o'rtasidagi ochiq joylarni yopib yuboramiz belgilab chiqilinadi xuddi boyagidaqa hamma devor belgilab chiqilib kontrol bilan attach bosiladi nima bilan tom bilan tom va devor o'rtasidagi hamma ochiq joyini mana bekitib qo'ydi mana shunaqa ko'rinishdagi tomni masalan yasab olsa bo'ladi o'zimiz kerakli bo'lgan ko'rinishda har xil ko'rinishdagi tomlarni yasab olish mumkin ho'p endi bu aytaylik yana ham sal murakkablashtiramiz bu tomni ustida qanaqadir yana qo'shimcha kichkina bir tom chizib olmoqchimiz bu qanday bo'ladi aytaylik e, mana bu qismda mana shu qismda bo'rtib chiqib turgan tom yasab olmoqchimiz bu ho'p shimol tarafdan ko'rinish ekan shimol tarafdan ko'rinish ochib olamiz mana bu yoqni ochaylik shimol tarafdan ko'rinish mana eastdan biz shimolga o'tdik kerak emas hozircha o'chirib tashlaymiz north mana bu qismga hozir tom chizamiz yana o'sha arxitektura roof roof by extrusion yana so'rayapti qaysi yuzaga okeyni bosib turib mana yuzani tanla mana devor tanladim mana shu devor bo'yicha ikkinchi qavatga okey mm, mana cho'chak shakldagi mana bunaqa aytaylik mana shunaqa ko'rinishda bitta devor chizmoqchiman hozir devor mana bu tarafga chizilyapti mana mana shunaqa ko'rinishda devor bo'lishi mumkin bo'ldi endi e, anaqani okey bosadigan bo'lsak finishni bizga chizib berdi faqat tomni orqasida qolib ketdi chunki bu devor ustiga chizildi tomni ustiga ham shundoq chiqarib qo'ysak bo'ladi mana sal tepaga mana klaviaturadagi strelkani bosadigan bo'lsak tepaga suriladi mana mana shunaqa qilsak bo'ladi endi buni sterkani ushlab o'zimiz xohlagancha tortib to'g'irlab olishimiz mumkin endi hozir bu e, bu tom mana bu tom bilan qo'shilib ketgan uni alohida qilib olsak e, chiroyli chiqadi ishimiz mana chiziq shunda to'liq kelishi kerak bu qanday bo'ladi bu e, tomni bizda bu yerda tomni belgilaymiz belgilagan paytimizda bu yoqda o'sha e, ribbon paneldagi modifyda e, bu yoqda join unjoin degan buyruq bor o'sha qo'shish va ajratish buyrug'i buni bosib turib e, mana nima bilan nimani ajratmoqchisan bu bilan mana bu tom bilan birinchi tom kichkina tom bilan katta tomni join qilmoqchiman ya'ni ajratmoqchiman bosadigan bo'lsa mana alohida qilib berib chiziqlari ham chiroyli bo'lib ko'rinadi endi keyingi e, o'rganish kerak o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa e, yana bittasini o'rgataman bu usulda tomni har xil shaklda masalan parametrik ko'rinishda ham e, yasab olishimiz mumkin aytaylik endi hozir qilgan ishlarimizni o'chirib bu tom bu yasagan tomni o'chirib tashlaymiz mana birinchi holatga keldi buni ustiga bitta oddiyroq tom qurib olamiz hozir yana planni ochaman chunki plandan chizgan qulayroq mana birinchi qavat ochdim yana o'sha tom va bu bu safar mana e, birinchi tanlagan tomimizni olamiz ikkinchi qavatga ha devorlar bo'yicha mana o'zi tashqi tarafiga bu safar o'zi tashqi tarafiga deb tushundi va buni hammasini belgilab turib bizga hozir tekis tom kerak shuning uchun hammasini e, define slope'ini o'chirib qo'yamiz ya'ni og'ish darajasini tomga o'xshab turishcha yana aytaylik boyagi overhangga 500 berib qo'yaylik yarim metr chiqib turgan bo'lsin mana birinchi tekis tom bo'ldi bu mana tekis tom bo'ldi biz shuni aytaylik e, bitta tarafini qanchadir gradusda ko'tarmoqchimiz mana shunaqa tom bo'lishi ham mumkin ko'tarmoqchimiz buning uchun e, yana level 1 ga deb e, tom belgilab turib tom belgilandi edit footprint o'zgartiraman open view mana belgilandi endi pastda bu yoqda mana e, slope arrow bor boyagi og'ish radiasini o'shani bosadigan bo'lsak e, mana lineda strelka chizib beradi ya'ni qaysi tarafga qarab og'moqchi bu yoqqa qaragan bo'lsak ya'ni gaussgan bossak bizga e, bu tarafdan bu tarafga qarab pastlab ketadi ya'ni og'ib ketadi yana boyagi usul hamma devor belgilab turib attachni bosib tomni bosib yuborsak bu yoq bekitib beradi endi xuddi mana shu uslubni sal e, murakkabroq holatda o'rgataman o'sha narsa bilan biz e, har parametrik ko'rinishdagi tomlarni ham yasab olishimiz mumkin masalan buni yana belgilama edit footprintni bosib turib open view e, buni o'chirib tashlayman mana bu e, devorni mana shu qismini uchga bo'lamiz o'tgan darsda o'rgangan buyrug'imiz split element uchta qismga ajrataman bir ikki ajratdim endi bu e, hamma devorni belgilab turib haligi define slopeini yoqib qo'yaman yonda faqat o'rtadagi devorni defans slope kerak emas hmm. shunda o'rtadagi e, olib tash slope olib tashlangan qismiga biz e, boyagi e, slope arrowdan foydalanamiz ya'ni eng chekka qismidan o'rtagacha va shuni belgilab turib mirrordan foydalansak bizga xuddi shu narsani teskarisini qilib beradi endi shu turgan holatida biz e, finishni bosadigan bo'lsak mana bizda hozir uch o'lchamli mana mana shunaqa narsani keltirib chiqaradi qanaqadir bir chiroyli don demak sizlar bilan bugun e, tomlar haqida gaplashdik tomlarni o'sha ikki xil uslubda qurish qo'lda yoki andazani o'zida bor tomdan foydalanib qurishni o'rgandik keyingi darsda sizlar bilan e, kolonnalarni qanday o'rnatish ko'rib chiqamiz